Dans cette vidéo, on va essayer de faire un petit aperçu sur l'anatomie de la rate. Certes, ce n'est pas vraiment développé, mais ça vous donne une idée générale sur le sujet. Mais avant de commencer, je tiens à inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de vous abonner sur la chaîne. Euh, voilà, d'activer la cloche en fait aussi. Voilà, c'est tout. Alors passons au sujet. La rate est un organe profond situé à l'hypochondre gauche en regard de la dixième côte que certains scientifiques l'appellent d'ailleurs la côte splénique. Accolée à la face latérale de l'estomac, ou bien la grande courbure, elle est donc en position thoraco-abdominale. Elle joue un rôle dans l'immunité et dans la maturation des globules rouges ainsi que dans la purification du sang par l'élimination des déchets, illustrée par les globules rouges dégradés les plaquettes détériorées ainsi que les virus et les débris cellulaires. La rate est également impliquée dans l'hématopoïèse ou bien la formation des cellules du sang chez le fœtus, tâche qui est reprise par le foie et puis par la moelle osseuse. Passons à la structure de la rate. Alors la rate est un organe mou qui pèse environ 200 grammes quand il est vide du sang, faisant de lui l'organe lymphatique le plus gros du corps humain. La rate comprend classiquement trois faces et une base. La face médiale, on la nomme la face gastrique, car elle se trouve en regard de l'estomac. La face latérale ou pariétale, qu'on appelle la face diaphragmatique en regard du diaphragme. Et la face postérieure, euh, ou bien la face rénale, qu'on appelle la face rénale car elle est en rapport avec le rein gauche et la base ou bien la face colique qui est en rapport avec euh, l'angle colique gauche. La rate est enveloppée d'une capsule conjonctive. À l'intérieur, elle est composée de deux parties bien distinctes. La pulpe rouge en surface, composée de sinusoïdes veineux qui contiennent beaucoup d'érythrocytes ou bien de globules rouges, et la pulpe blanche, composée de follicules lymphoïdes qui activent la réponse immunitaire pour la vascularisation. Alors la rate est alimentée par l'artère splénique qui descend de l'aorte par le tronc cœliaque, tandis que la veine splénique se jette dans la veine porte. Passons à l'innervation. L'innervation de la rate est assurée par deux filets nerveux issus du plexus solaire, bien du plexus cœliaque, c'est la même chose. ces deux filets nerveux, l'un qui est sympathique, assure la splénoconstriction et l'autre qui est parasympathique assure la splénodilatation.